بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم سب کے لیے سب سے جو قیمتی چیز ہے نا وہ ہے خوشی اور ہم سب لوگ سارے لوگ جو اس دنیا میں ہیں اس پوری کائنات میں ہیں اس پورے عرض پہ ہیں وہ سب انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے اینڈ پہ جو چیز جڑی ہوتی ہے نا وہ چیز ہوتی ہے خوشی ریلیکسیشن خوش ہونا اور ہم اس خوش ہونے کے لیے نا بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس خوشی کی ہر انسان کے نزدیک نا ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہوتی ہے کسی انسان کے نزدیک خوشی ہے کہ اسے بہت بڑا گھر مل جائے کسی انسان کے نزدیک ہے کہ اسے بہت زیادہ پیسہ مل جائے کسی انسان کے نزدیک اس کے لیے خوشی کی ڈیفینیشن ہے کہ اسے پلاٹ مل جائے کسی کے نزدیک اس طرح ہے کہ اسے کوئی محبت مل جائے اس کی کسی کو اچھی جاب مل جائے کسی کو جاب میں انسینٹیو مل جائے بہت بڑا انسینٹیو یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کو خوش کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کے حصول کے لیے انسان مختلف طرح کی کوششیں کرتا رہتا ہے دن دن نئی سے نئی ٹیکنالوجیز کا ایجاد کرتا ہے دن ب دن نئی سے نئی چیزوں کو دریافت کرتا ہے مگر آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں یہ چیزیں یہاں ہیں انسان یہاں ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جانے میں جو عرصہ ریکوائر ہے وہ پورا عرصہ جو ہے وہ انسان پریشان رہتا ہے اور جب اس چیز کو پا لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے کتنی دیر کے لیے ایک دن دو دن چار دن دس دن پھر اس کے بعد پھر وہی ڈپریشن کی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے پھر وہی ڈپریس ہو جاتا ہے پھر وہی پریشانی پھر ایک نئی چیز کی تلاش ایک نئی جستجو وہ ملے گی چیز تو میں خوش ہو جاؤں گا کسی کو دولت چاہیے تھی دولت مل گئی ہاں اب مجھے گاڑی چاہیے اب گاڑی مل گئی نہیں یہ والا ماڈل نہیں کوئی اور ماڈل چاہیے ماڈل تو اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں آئے دن نئے نئے ماڈلز آتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں نے خوشی کو چیزوں کے ساتھ لنک کر دیا آپ ذرا غور سے اس بات کو سمجھیں کہ کوئی چیز آپ کو ملتی ہے کتنی دیر کے لیے ملتی ہے اور وہ خوشی ملتی ہے کتنی دیر کے لیے ملتی ہے ایکسائٹمنٹ ہے نا کچھ دیر کے لیے ہوگی پھر جیسی وہ چیز پرانی ہوگی نئی چیز آئے گی آپ وہیں سٹک ہو جائیں گے جو ہمیں بچپن سے خوشی کی ڈیفینیشن پڑھائی گئی ہے نا وہ ٹوٹلی غلط تھی ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے جب تو ہم سنتے تھے ماں باپ سے کہ بیٹے پڑھ لکھ جاؤ جی کیوں پڑھو پڑھو لکھو گے تو تمہیں اچھی نوکری ملے گی اچھا اچھی نوکری ملے گی تو پھر کیا ہوگا تمہارا لائف اسٹائل اچھا ہوگا تمہیں خوشیاں ملیں گی اب آپ اور میں بچپن سے لے کے آج تک پڑھ لکھ بھی گئے سارا کچھ ہو گیا ہم ان خوشیوں کی تلاش میں ہیں لیکن ہمیں وہ خوشیاں ملی نہیں ہیں اصل میں نا ہم لوگوں نے خوشیوں کو چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا تھا چیز ملتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا بہلاوا آ جاتا ہے اصل چیز اصل ڈپریشن اصل جو چیز ہوتی ہے وہ وہیں رہتی ہے دیکھیں خوشی کہاں ہے نہ تو اس پل میں نہ تو اس پل میں خوشی تو اس پل میں ہے اگر ہم اس پل میں خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے کوشش اچھی بات ہے لیکن صرف اس کے حصول کے لیے ہم لگے رہیں گے تو ہم اپنے اس پل کو برباد کرتے رہیں گے جو اس پل ہے وہی کل ہوگا وہی کل جو ہوگا وہی وہ بھی یہی پل ہی ہوگا تو ہم اس پل کو برباد کر رہے ہیں خوشی در حقیقت اس پل میں ہے ایک چیز پڑے گی آپ کو خوشی جستجو کا نام نہیں ہے خوشی ایک جگہ پہ رک جانے کا نام ہے اور جس جگہ پہ رک کے آپ جو چیز محسوس کرتے ہیں خوشی اس چیز کا نام ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں خوش ہونا نہیں ہے ہمیں خوش رہنا ہے اور خوش رہنے کے لیے بڑا سمپل سا فارمولا ہے آج تک آپ نے جتنی چیزوں کو خوش ہونے کے لیے سنی ہے اور جن چیزوں پہ عمل کیا ہے ایک بار ذرا سوچیں آپ کو خوش رہنے کے لیے وہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا خوش رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انسان کو کسی چیز کی نہیں ہے آج تک جتنا آپ نے کچھ کیا وہ صرف خوش ہونے کے لیے تھا خوش رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے خوش رہنے کے لیے نا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک بار جو ہیں جیسے ہیں ایکسپٹ کر لیں ڈپریشن ہے انزائٹی ہے وٹ ایور جو کچھ بھی ہے ایکسپٹ کر لیں میں جو ہوں جس حال میں بھی ہوں جیسا بھی ہوں چٹا ہوں کالا ہوں لمبا ہوں چھوٹا ہوں ڈپریشن کا مریض ہوں ذہنی مریض ہوں جو بھی ہوں آئی ایم ہیپی میں اس کو بہترین کرنے کی کوشش کروں گا لیکن کوشش بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کروں گا کہ جس کے ساتھ میں پریشان تو ہوں گا لیکن پریشان رہوں گا نہیں پریشان ہونا یہ فطری عمل ہے پریشان رہنا یہ ہم نے خود بنایا آپ نے ایک یہ لائن اپنے آپ سے کہی اب آپ دیکھیں آپ کتنے ہلکے ہو گئے آپ کتنے ریلیکس گئے یہی ریلیکسیشن ہے جو خوشی ہے اور اسی ریلیکسیشن کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے یہ وداؤٹ بھاگے بھی انسان کو مل سکتی ہے ایسا نہیں میں کہتا کہ آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں کوشش کریں لیکن پریشان رہ کے نہیں پریشان ہو کر کریں اب یہ جو مائنڈ سٹیٹ ہے یہ جو مائنڈ کی ریلیکسیشن ہے یہ نہ تو بہت زیادہ دولت سے خریدی جا سکتی ہے نہ تو یہ نئے گھر گاڑیوں بنگلوں سے ان چیزوں سے خریدی جا سکتی یہ صرف انسان کے اندر ہوتی ہے اور انسان خود ہی اپنا دشمن بنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی ذات سب سے بڑی آپ کی دشمن آپ خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں آپ خود آپ خود خود کو ریلیکس کر سکتے تھے ابھی جیسے آپ نے کیا کیا یہ ریلیکسیشن کا لیول آپ چوبیس گھنٹے اپنے لیے نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ابھی جو آپ کر رہے ہیں خود کو پریشان کریں یہ بھی آپ عادتاً کر رہے ہیں آپ کی عادت بن گئی ہے کہ آپ ذرا ذرا بات کو پکڑ کے سوچتے ہیں اور ڈپریس ہو جاتے ہیں اور یار کبھی بھی خوشی پہ صرف امیر کا اختیار نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں تو بہت زیادہ امیر لوگوں کو بھی کوچ کرتا ہوں میں ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں میں نے جہاں تک آبزرو کیا کہ امیر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے غریب کم ہوتا ہے غریب کو فکر کیا ہوتی ہے روٹی کی امیر کو تو اور بڑی فکریں ہوتی ہیں تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کے پاس خوشی نہیں ہے خوشی کا تعلق کسی چیز ہونے سے نہیں ہے چیزوں سے کبھی خوشی کا تعلق نہیں ہوتا خوشی کا تعلق جو آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ خوش ہونے کا نام خوشی ہے اور خوشی اندر سے آتی ہے باہر کی چیزوں سے نہیں آتی یہ باہر کی چیزیں آپ کو وقتی طور پہ خوش کر سکتی ہیں خوش کر سکتی ہیں خوش رکھ نہیں سکتی خوش آپ نے خود خود کو رکھنا ہوتا ہے یہ کام آپ نے خود اپنے لیے کرنا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے خوشی جیسے ابھی آپ کو میں نے آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کیا آپ خوش ہوئے ایک ہوتا ہے سکون جو کہ اندر سے آتا ہے جو کہ اندر سے آتا ہے خوشی اور سکون جب ملتے ہیں نا تو پھر انسان خوش رہتا ہے پھر انسان مست رہتا ہے اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو اسے فکر ہی نہیں ہوتی لیکن اس کا مطلب میں ہرگز بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہرگز یہ نہیں لینا کہ آپ نے اچھے حالاتوں کے لیے محنت نہیں کرنی اپنے غربت سے نکلنے کے لیے محنت نہیں کرنی اپنے لائف اسٹائل کو بدلنے کے لیے محنت نہیں کرنی محنت کرنی ہے لیکن ان دونوں کو جوڑ کے خوش رہنا ہے دکھ ہے زندگی میں اپنے آپ کو ایک چیز کہنی ہے it's it's okay a a part of life life not مجھے فرق نہیں پڑتا میں خوش ہوں اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے اللہ نے مجھے دیا دکھ دے خوشی دے اس کی مرضی میرے مولا تیری مرضی تو جس حال میں رکھے ہم تو خوش ہیں کوئی ڈپریشن آیا کوئی کوئی لائف لائف لائف میں چیز ڈپریس کر رہی ہے it's it's okay a a part of not پھر بتائیں کون سی چیز آپ کو پریشان کر سکے گی کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں کر سکے گی اور خوشی اندر سے آتی ہے اور اندر سے خوشی تبھی آتی ہے جب انسان صبر کرتا ہے شکر کرتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے ان چیزوں پہ شکر کرتا ہے اب آپ پوچھیں گے ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے ہم تو ڈپریشن میں ہم تو بڑے ذہنی طور پہ پریشانی میں ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں آپ کے پاس زندگی ہے آپ خوش ہیں آپ کے پاس دو ہاتھ ہیں آپ خوش ہیں آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں آپ خوش ہیں آپ کے پاس سر پہ سر پہ بال ہیں آپ خوش ہیں جن کے سر پہ بال نہیں ہیں ان کے پاس سر تو ہے نا شکر کریں ہر چیز پہ شکر کریں جب آپ اپنی جب آپ اپنے اندر کی اچھائیوں کو اپنے سے لو لیول کے بندے کے ساتھ کمپیئر کریں گے نا لو لیول ان سینس کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ دیے ہیں تو ایسے انسانوں کو دیکھیں جن کے پاس ایک ہاتھ ہے آپ ہمیشہ صبر اور شکر کی اسٹیٹ میں جائیں گے جب آپ دوسروں کو دیکھیں گے کہ جیسے فرض کریں آپ کے بال جو ہیں وہ گنیالے ہیں ان کے اسٹریٹ ہیں آپ ایک کمپلیکس میں جائیں گے انفیریٹی کمپلیکس میں جائیں گے وہ چیز آپ کو ناشکری کی طرف لے جائے گی وہ چیز آپ کی زندگی سے خوشیاں چھین لے گی تو خوشیاں آئیں گی جب آپ جس حال میں بھی ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہیں جس سٹیٹ میں بھی ہیں شکر الحمدللہ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں زندگی میں خوشی ہمیشہ نماز میں اور عبادت میں ہے وہ خوشی انسان کو ملتی ہے وہ سکون انسان کو ملتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا آپ آزما کے دیکھ لیں آپ کر کے دیکھ لیں آپ بھاگ کے دیکھ لیں جہاں مرضی بھاگ کے دیکھ لیں پھر بھی اینڈ پہ آپ کو وہی سب کرنا پڑے گا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے بھی بڑی بڑی چھوٹی عمر میں چیزیں کر کے کچھ بھی نہیں ملتا سکون اللہ نے رکھا ہی عبادت میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے ہے خوشی ملتی ہی ان لوگوں کو کو جو اپنے بنانے والے پہچان جاتے ہیں اور ہر پل اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہر پل اس کی عبادت کرتے ہیں آپ کا ہر لفظ آپ کی عبادت ہو جاتا ہے اور پھر وہ لیول ہوتا ہے کہ جس میں انسان سکون ہوتا ہے جس میں نہ تو کوئی باہر والی چیز آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور نہ کوئی اندر سے کوئی جو خیالوں کا غلبہ ہے وہ آپ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ صرف خوش ہوتے ہیں اور خوشحال ہوتے ہیں اصل خوشی دوسروں کی مدد کر کے انسان کو ملتی ہے زندگی میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں آپ آزما کے دیکھ لیں جب بھی آپ پریشان ہو جب بھی کچھ لگے ایسا کہ قدرت نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ دوسروں کی مدد کریے گا آزما کے دیکھ لیجیے گا یہ چیز آپ کو اتنا ہلکا کر دے گی اتنا ریلیکس کر دے گی کہ آپ جتنا سوچ بھی نہیں سکتے میں نے آزما کر دیکھا ہے کہ خوشی انسان کو اتنا پھر ملتی اتنی ملتی ہے پھر جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں آپ بڑا خود میں ایک نیا ایک اچھا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں اس انسان کے حال میں نہیں ہوں میں اپنے حال میں ہوں کہ مجھے تو انہیں دینے والوں میں بنایا لینے والوں میں نہیں بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کا انسان زیادہ شکر کرتا ہے زیادہ اس چیز کو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے اس کے اندر سے زیادہ خوشی آتی ہے خوشیاں ہمیشہ بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہیں آپ خوش ہیں دوسرے کو خوش کریں دوسرا تیسرے کو خوش کرے گا تینوں مل کے ایک دوسرے کو خوش کریں گے تو آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے آپ کی خوشی ڈبل ٹرپل ٹرپل ہو جائے گی لیکن غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں ایسا میں کبھی نہیں کہوں گا کبھی اپنے غم لوگوں میں نہ بانٹے اپنا غم ہمیشہ اپنے رب کے سامنے رکھے لوگوں میں بانٹیں گے آج جو دوست ہے کل وہ دشمن ہو جائے گا اور جب وہ دشمن ہو جائے گا نا تو پھر تو میرے بھائی آپ کی تو پھر وہ ہونے والی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو بیٹر از دس کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی بات کسی کو بتا کے دکھ نہ ہو کہ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گی تو بیٹر از دس کہ صرف اپنے آپ تک رکھیں اپنے اللہ تک اپنے اللہ تک رکھیں اور کسی کے ساتھ نہ رکھیں اور اس پرابلم اور اس پرابلم کو ہمیشہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں ہر وقت خود کو خوش رکھنا خوش رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے ہر وقت خود کو اچھی چیزیں دکھاتے رہے دکھاتے رہے دکھاتے رہے ایک وقت آئے گا آپ کی ذات آپ کو خود بخود خوش رہنا سکھاتے آپ کی ذات یہ عادت ہے انسان کی یہ فطرت ہے جب ایک بار آپ نے اپنی فطرت ڈیولپ کر لی کہ آپ آپ بری چیز کو بھی اچھا کرنا شروع کر لیں اچھی چیز کو مزید اچھا کرنا سیکھ لیں وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عادت آپ کی بڑھتی رہے گی اور جتنی زیادہ یہ آپ کی عادت ہوتی جائے گی اتنے ہی زیادہ آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے اور خوش رہنے کے لیے اگین کہوں گا اللہ کا ذکر بڑا ضروری ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے ہمیشہ آسانیوں کا معاملہ فرمائے اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ